मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया उपाध्यक्ष अभय दुबे ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार का आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण से यह सिद्ध होता है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को बीते पाँच वर्षों में आर्थिक बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है ये आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के लिए निराशावादी प्रतीक है प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में देश में बढ़ रही भीषणतम बेरोजगारी से लड़ने का कोई प्रशस्त मार्ग नहीं दिखाई पड़ता है भारत में 45 वर्षों में बेरोजगारी की दर छह दशमलव एक प्रतिशत होकर सर्वाधिक स्तर पर है केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले न सिर्फ एन की इस रिपोर्ट को दबा दिया था बल्कि मीडिया में इसकी जानकारी होने पर इसको स्वीकार भी नहीं किया था मगर अंततः नई सरकार के गठन के बाद ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी करना पड़ी इतना ही नहीं centre for monitoring Indian economy की रिपोर्ट बताती है कि 25 जून 2019 तक भारत की बेरोजगारी की दर आठ दशमलव एक प्रतिशत तक पहुंच गई है भारत का वर्क फोर्स चार दशमलव सात करोड़ से घट गया और साथ ही तीन दशमलव सात करोड़ अनियमित मजदूर जिसमें तीन करोड़ कृषि मजदूर हैं उन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में 7 प्रतिशत विकास दर का आंकलन करता है मगर आर्थिक सर्वेक्षण में इसके बरकरार रहने की कोई बुनियाद नहीं बताई गई है इतना ही नहीं सेक्टर वाइज ग्रोथ प्रोजेक्शंस भी नहीं दिए गए हैं वर्तमान में विकास दर पाँच वर्ष के निम्न स्तर पर है पाँच वर्तमान में विकास दर पाँच वर्ष के निम्न स्तर पर है वर्ष 2018-19 के चारों क्वार्टर में विकास दर लगातार गिर रही है क्रमशः आठ दशमलव शून्य सात दशमलव शून्य छः दशमलव छः और पाँच दशमलव आठ प्रतिशत है संभवतः 2019 के पहले क्वार्टर अर्थात अप्रैल से जून में इसके ओर नीचे जाने की संभावना है देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले दस माह से बेहद गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है Rushlane daily auto news services के अनुसार देश की बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे मारुति टाटा होंडा महिंद्रा आदि की पैंतीस हजार करोड़ रुपए की कारें पिछले सात महीने से बगैर बिके कारखाने में खड़ी है और कई कंपनियों के टू व्हीलर लगभग सत्रह हजार करोड़ रुपए के हैं इतनी ही अवधि में बिक पा रहे हैं मारुति सुजुकी होंडा कार सिंडिया Tata motors Renault Nissan Honda motorcycle and scooter India ने बड़ी संख्या में अपने प्लांट कई कई दिनों के लिए बंद रखे हैं the composite index of factory in services के अनुसार सर्विस सेक्टर पिछले तेरह महीने में पहली बार सिकड़ रहा है आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्रमुख कारक है ग्रोथ जॉब एक्सपोर्ट और डिमांड का जबकि सच्चाई ये है कि नया निवेश अपने 15 साल के निचले स्तर पर है नए पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट इकतालीस प्रतिशत से नीचे गिर गए हैं और ये 14 साल में सबसे निचले स्तर पर है प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट 26 प्रतिशत की दर से ठप पड़े हैं जो अब की सर्वाधिक दर है एक्सपोर्ट की ग्रोथ यूपीए सरकार की तुलना में 15 गुना नीचे आ गई है यूपीए के दौरान तीन सौ तिरानवे प्रतिशत थी जो भाजपा की सरकार में 26 प्रतिशत है भाजपा सरकार का मेक इन इंडिया अब तक एक जुमला साबित हुआ है जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा भाजपा सरकार में पिछले पाँच सालों में सिर्फ जीरो दशमलव पाँच प्रतिशत बढ़ा है स्मॉल मीडियम फॉर माइक्रो उद्योग नोटबंदी के सदमे से अब नहीं उबर पाया है मुद्रा लोन का एनपीए 2019 में 126 प्रतिशत तक पहुंच गया है जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ मई 2019 में 6 प्रतिशत थी जो जून 2019 में चार दशमलव पाँच प्रतिशत तक गिर गई है इसका अर्थ साफ है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग गिर रही है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में मात्र दो दशमलव नौ प्रतिशत की दर से वृद्धि 2018-19 में देखी गई एग्रीकल्चर वेजेस में मात्र चार दशमलव चौसठ प्रतिशत की वृद्धि हुई है देश में रोज पैंतीस किसान आत्महत्या कर रहे हैं कमजोर मानसून फिर खेती के लिए संकट साबित हो सकता है केंद्र की भाजपा सरकार वित्तीय संस्थाओं को संरक्षित रखने में नाकामयाब हुई है बैंकों और एनबीएफसी ने लिक्विड का संकट दिखाई दे रहा है जिससे एमएसएमई सेक्टर e प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा एनबीएफसी में क्रेडिट संकुचन क्रेडिट कॉन्ट्रेक्शन इकतीस प्रतिशत तक पहुंच गया है